Πολλοί λένε ότι οι καταναλωτέ στενέ για τη ρήπανση από τα πλαστικά. Η αλήθεια όμω είναι ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε τη σχέση μα με τα πλαστικά. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, πόροι εξαντλήσιμοι με σημαντικέ εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, είναι οι πρώτε ύλε για την παραγωγή των πλαστικών. Η Αμερική αποτελεί παραγωγό χώρα με σημαντικέ επενδύσει στην Ευρώπη. την Ευρώπη μόνο το 30% ανακυκλώνεται, ενώ το 39% αποτεφρώνεται και το 31% καταλήγει σε ταφή. Έτσι, μαζί με τη βιομηχανία, η Ευρώπη πήρε τρεις σημαντικές αποφάσεις που όλες μαζί καλούνται στρατηγική για τα πλαστικά. Οι δύο πρώτες είναι ότι όλες οι πλαστικές συσκευασίε στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιήσιμες έως το 2030. Και το δεύτερο η σκόπιμη χρήση των μικροπλαστικών πρέπει να περιοριστεί. Η τρίτη αφορά τη μείωση τη κατανάλωση των πλαστικών μια χρήση, που αποτελεί πλέον νομοθεσία και για τη χώρα μα. Και όλοι εμεί μπορούμε να συμβάλλουμε με την καθολική εφαρμογή χωρί εξαιρέσει.